Ja sam malo šetam. Te, tu je neki šumarak. Put je okej. Okay. Eh, ćemo mi na ovom kažu raskrsnica raskrsnici iz desno dok do potoka ne dođeš kažu tu desno treba da bude neki ko potok ja ćemo ovim putem da nastavimo malo još uvijek se osjeća da je zima ovdje tek prošla. Međutim, ovo neko lišće uvjelo, ali nije otpalo. Ajde, čudno, pravo, dobro. Ha. Evo malo, malo skulpture prirodne. Pa malo, malo, presta, malo osjeća na grant, ali nije granta vidjelo u životu. Eto ga, čujemo neko hučanje u daljini moguće vrlo da je to taj famozni potok o kojem se govori. Put je kolski. Kolski tu kola zaprežna prolaze. Ima nekakvih životinja. Evo vidimo jedno. ako nam ne pobjegne. Ako ne pobjegne, he, pobjeguje. Stvari malo je tu i klovku ključio bio na ovom mjestu, bio gušter je. Eno ga. Eno ga. Može se vidjeti kako trči. Dobro. Idemo mi dalje. Evo. Tragovi koji je nešto malo novije od kola. Prošlo. Naka zvjernja u ovom šumarku ovdje. Furaju. Ali tu je i još jedan neoboriv dokaz. Još jedan neoboriv dokaz da je čovjek ipak bio tu. Ha, tako da ćemo mi malo da prošetamo dalje. Eh, dobro. Dobro. E, ima. Šta ćemo naći? Ovdje je neka vještačka ograda, kao da je neko pravio ogradio ko sem. Vidi se tu da je neko pokušao nešto da ogradi. Evo nas, nađemo ovako ciglu neku na putu, evo neki element građevinski. I još smo do, do famoznog potoka, evo famoznog potoka. Ćemo mi ovdje malo skrenuti desno, ćemo stići malo bliže tom potoku. Ovdje kada je neko branu pravio, kada je neko nešto da neko nešto radi. Međutim, kao posljedica poplava koje se desilo u maju prošle godine, desilo se to da su mnoga drva, pošto je ova dolina bila skoro puna vode, ovaj potok je bio blago, blago mnogo nadošao. Sad je ovo liki. Evo, vidi se to. To je tu. Međutim, kako bi pričao, ljudi koji su mještani ovdje na ovo mjesto gdje ja sad stojim bilo bi mi još jedni dva metra vode iznad mene kad su bile majske poplave u moje prošle godine, jel? Dobro. Potokom nećemo nastavljati dalje, mada bi mogli negdje nekim okolnim pravcem. Međutim, zanimljivo je to što se desi kad dođe ljeto i kad budu sve one velike suše, da ovaj potok dosta presahne, bude jako malo i onda se desi da se može gore otići u drvo, u, u brdo, da se drva donese. Tu se vidi, evo, da je neko već tu malo igrao se sa tim sjekirama i stime. Divno jedno mjesto. Do, što bi rekli naši dotaknuti dotaknuta priroda, dotaknuta priroda, dosta dotaknuta. Međutim, da se vratimo na ovu branu. Brana ovdje, zadnji put kad sam ja pohodio ove krajeve, ove brane, uopšte nije bilo. Mještani koji su tu kažu mi da je da je voda bila skroz otprilike do ovde da je ovo sve bilo poplavljeno, potopljeno i to me i ovo što je trlo bilje, ovo što je ovako. Međutim, ćemo mi ovako malo da stanemo tu, da vidimo šta se dešava. Naravno, jedan jako lijep prizor bosansko-hercegovačke prirode, što bi se rekao, jel? Ja. Bosansko-Hercegovačka dotaknuta priroda. Vrijeme je izuzetno lijepo danas, tako da sam ja izašao malo da to posnimim to da malo da jedan ovaj što bi rekli vlog napravim. Mada nisam neki preveliki vloger, ali eto, svakom se omakne, što bi rekla kolegica Nina, omaklo mi se, pa odoh i u vlogere zbog problema, kako ja ih volim zvat, nećemo moju patru prikazivati ovaj put, ali nekada u budućnosti hoćemo. Pa malo ovim putem, vidimo šta se dešava ukoliko ne završimo na našoj cijenjenoj da vidimo šta se dešava evo nas kod potoka ovdje nekakav brzac pa da vidimo nešto to liči da bi mogli malo krupniji kadar neki napraviti ovdje malo karakterističan zvuk vode pa ćemo morati malo da približimo mikrofon da bi se čuli jel karakterističan zvuk vode malo ćemo tu smirimo kameru malo da uhvatimo ti kadrova što se rekla jel karakterističan zvuk vode Dobro. Idemo mi dalje u naš pohod. Ča, i onda gdje dođeš ovdje i nađeš grm divlje ruže. Nehumano. Da pa pogledajte da tu ima i ti neki... Pogledajte da tu ima i ti neki ružni bockalica, jo? Čemo da ga izbjegnemo. U laganom luku. Ovo je divo. Ovo bi da bude divan kadr ako to bude vidjelo bilo šta, karakterično opet po sebi pokotanje vode ispod ove brane koju je svukla poplava što bi rekli od ozgo skroz gore iz brda znači zadnji put kad sam pohodio ove krajeve kad sam išao gore uz potok što bi se rekao po drva jednostavno sam otišao gore jedno kilometar uz vodu i nisam donosio drva <laughs> nego sam uzmem pa bacao, bacao i nizbrdo i onda ih onaj jel dovukli ih do ovde i onda ih nosili kuće ovam <clears throat> dobro idemo mi polako nazad e, malo uznos što bi se reklo ali nema veze. Lijepo je. Lijepo je vrijeme. Juče je bio jedan jako, jako ružan dan, danas jako lijep dan. Što uopšte nije nenormalno, što bi se rekao za ove krajeve. I za ovo doba godine, jel? Tako da, nije loše sve u svemu. Sve u svemu nije loše. Malo bolje pogledaš, ovako bolje pogledamo malo. Ovo brdo malo daljini vidimo da je tu na obroncima još uvijek mnogo snijega ima još uvijek mnogo snijega ima dokle će se taj snijeg zadržat ptice znaju evo opet neki guštar s ove strane da mi uhvat samo jednog da vam malo prikažem kako to sve izgleda ali evo nećemo evo da vidimo da nema snijega samo na obroncima evo ga i ovdje jest da ovo sve ovako sakupiš. Ne mogu jednu pametnu grudu da napraviš, ali eto. To je to. To je to, idemo mi nazad lagano. Kažu da ovdje po ovim šmarcima ima dosta lisica najveće Ja kad god sam dolazi, ja nijedno nisam vidio. često sumnjam da bi i mogao da ih vidim jer su listice same po sve prirode, malo plašljive životinje. Tako da teško da bi to ja vidio uopšte. Da? Došli smo do famozne raskrsnice, sad ja treba da idem ovako lijevo. Međutim, idem ja ovako pravo par koraka. Kažu mi da je ovo vam privatno vlasništvo. Ja sam nadam da me gazda neće zaganjač njime, jel? Pust kerave na mene. Uglavnom, da me bude gađao s čime ili da pusti kerave na mene, svejedno mu je. Bio bi totalno bezvezno trošenje. Jel kerova ili municije, svejedno. Aha, to je vratna ona kuća dole. Vlasnik ovoga ovdje svega. <clears throat> malo znači- šetam da vidimo kako izgleda ovaj prirodno lijepi kraj. Međutim, ovdje se malo više po ovom kolskom putu vidi da je to više automobila prošlo ovdje nego samih kola. A uglavnom ovim putem kad kreneš ovako ne dešava se ništa zanimljivo, hajmo mi nazad ovdje sigurno nećemo doći do potoka. Do potoka nećemo doći 100%. Tako da ćemo, idemo nazad. Inače, vrlo brzo očekujemo da ovo uvelo lišće koje se može vidjeti ovdje na granama, da ga zamijeni ona lijepa prirodna zelena boja lišća. Pa čak i s ove strane gdje izgleda drveć isto kod da se nalazimo na sajtu neke termoglobalne radijacije, što bi rekli, malo uvelo previše onakih gljiva po ovom panju. Nekakvih gljiva, to je, ko bi znao kakve će za jest nisu sigurno, ali eto ovim pracem se može lijepo ubrdo gore otići ovim pracem ovdje znači ovako ravno gore na vrh onog tamo gore brda jako lijepo vidimo tamo ima neki stub da li rasjeta da li je nešto ali ima ne znam uglavnom vraćam se na raskrsnici sam sad svoje ovo je očeo lijevo sad se lijepo vraćam prolazim na, pored spomenika dotaknutoj prirodi. Spomenik dotaknutoj prirodi. E tako. Znači, to je uži rejon. Uži rejon. E to je to. Gdje smo krenuli, tu ćemo i da se zaustavimo.